teoria hori praktikara eraman duten bi ikastetxeetako eta miren zuzendaritzan aritutakoak dira eta HNAT bezala mm, biak lan egin dute baita ere. Momentu honetan e, zuzendaritzan miren dago eta ana tutorea da. Eta Beatriz HNAT bezala eta zuzendaritzan aritutakoa da beraiek azalduko digutena balio barri izango delakoan eta urbiletik gauzak e, frentean nola bizi izan dituzten azaltzen saiatuko dira. Itza zuena daia. Bueno, e, Josurek izan, izan daren bezala, bergarako San Martina Agirreti gatoz, gaur egun San Martina Agirre, de ereduko aurrezkunt, aurre eta... Ez dago pantailan, eh? Ah, bai, egisa da. bai, aurre dere aurre eta lehen eskuntzako ikastetxe publikoa da, eta bertan kalitate eskola Euskaldun inklusiboa eta jasangarri seitzkentzen dugu. Bergara, Gipuzkoako... Baina ber... Ah, bueno, bale. Gipuzkoako egomen debaldian kokatuta dago, debagoieneko eskualdian, eta herri Euskalduna da, udalak azkenengo azterketaren dako datu eta datuen arabera eh, ezagutza euneko iruro eta sortzisean kokatzen da, baina gero erabilera asko geizten da euneko berrogei berreta bostera. Eskolako ikaslien hizkuntza familiai dagokionez, euneko geta mairuan eh, hizkuntza familia mm, euskera da, euneko geta mazotxixan erdera, baina ulertuta bere esan nahi hau da, euskera ez da beste edo hizkuntza. izkuntza. Eta euneko geta sortxixa, eh, izkuntza familia, bai euskera zein erdera da. E, eskolako datuetan berriz, ikaslien arteko euskeraren erabilera, mentzategoera formaletan eta irakaslekiko harremanetan, la urteko proiekturako indako diagnosisa nagartutako datua die erabilera euneko irurogeita maikan kokatzen dela, eta gero herrixan gertatzen da bezala, ba, erabilera jaizten da guk neko ginukiena baino gehiago, baina hori be mm, zuzentzen diartugu eta bagoia ez poliki poliki horbe urratxak jartzen. Bueno, mm, jos, eurtengo jardunaldixetako gaixe hizkuntza proiektua da, eta guk eh, igez bukatu ginean gure eskolako hizkuntza proiektua, ez du asalpen eixegi emongo, denpora, txoba, denpora badauko, baina bai nahi notzuen jartzia guk eh, hasiera jarritxako definizioa, sardan guretako hizkuntza proiektua. Gure ikastetxeko errealitate soziolinguistikoa kontuen izanik, hizkuntzen presenziaren, erabileraren eta didaktikaren inguruan egindako gogoetei zein hartutako erabakiei koherentzia emango dion markoa da hizkuntza proiektua azpimarratzekoa da euskera eta euskalduntasuna diela abia puntu. Azken finean hori delako mm, azkenengo bi urte honetan eindako lana. E, izkuntzekiko gure bilbidia luzia da, eta horre ausnarketa asko indie, erabaki asko hartu die, bai metodologikoak, bai erabilerari mm, dago eta azkenengo bi urte honetan ba, berritzegunetik mm, jasotako formazioa edo mintegixetan parte hartuz juanga ga lan hori antolatzen eskolan ba, biazien e, bueno, e, aurretik hartuta zeren erabakixak berraztertu batzuk berreskuratu, beste batzuk e, berreiztu, beste batzuk aztertu, beste batzuk e, berformulatu, eh? Eta azkenian izan da, ba, bueno, bi urte honetan, hori guztia ez da eta bai gaineratu ondoren, endoia izkuntza proiektua borobildu. bildu. E, bai, azpi neko nuke, gure izkuntza proiektuak helburu irukoitza daukala. Bat izango litzake, e, izkuntzako e, izkuntzen tratamenduaren inguruko alderdi lantzia. Beste izango litzake izkuntza prozesua berakudeatzia, Eta hirugarrena izango litzake e, ikastetxeko hizkuntzen erabilera irizpidiak jasotzia. E, eh, ikastetxearen helbidia o ibilbidia e, eh, izkuntzei dago kusenez, lehen esan duten bezala luzia izan da. E, mila beratzen eta urtetik gare normalkuntza proiektuan sartuta, eta ordutik garbi daukago ba, gure ziketa prozesua euskeraz, euskeran ardaztu nahi dugula baina elean eh, eh, eh, iztasunean be eindako ebilbidea baneko luzia da. Eta dibide batzu die, ba, ingeldez goiztia razi proiektua zizanean, ba, zeginan parte hartzen, inebiko proiektuetan be lanain izan dugu urtetan, 2000 marra maika, ba, ingeldezeko barnetik izen programa ero sortu zanean be, zeginan parte hartzen, mila maikan marko irule, eleduneko proiektuan be parte hartu ginoan, irurtian egonga proiektu horretan. Eta gaur egun, bueno, azkenengo hiru urtiak enditzu naroiago eleanistasun proiektu barruan. Eskolan eh, izkuntzekin eh, bueno, balora zinua, ba, positiboa da. Alde batetik, eh, kontuan daukou izkuntzei eskenitxako orduak, ma ba, bere fruitu eman da bela, baina ez du pentsatzen bakarrik ordu kontua danik, bezik eta mm, esaten dan bezala ez da bakarrik kantitatea, bezik eta kalitatea be, bai, orduan pentsatzen dugu metodologiak be eragina hundisa daukala hizkuntzen ikaste prozesu horretan. Gero bai aipatuko neuke lehen esan dut erabilera egoera ez formaletan ba, neiko jaisten dela, edo behintzat guk neiko ginukiena baino gehiago, eta horbe be in, azkenego urtetan indar handixa jartzen diar dugu hori ba, zuzentzeko. Eta orduan dugu ba, patio jolasak antolatzen ditugu, e, aztian bibidar, e, jangela ondoren gotartietan be euskararen erabilera ariagotzeko jolasak e, planteatzen diet, e, gaur egun dauku be guraso batzorde potente bat, eta bueno, eskolatik kanpo e, ekintzak eta antolatzen dituana, eta fin. Eta ikusten dut poliki-poliki hori ja egartzen doi ala badakigu izkuntza kontuak oso poliki doi baina hasi gaia eh, gauzak eh, aldaketa nabaritzen. Eta gero, bueno, alde bat dago, eh, komenta duten ibilbidea, izkuntzekin egin dako ibilbidia, eta gero besti izango ditzak ikustu dut puntu bat egon zala ikas eskolan, 2000 beratzi garren urtiak eta izan zan, bueno, zuzendaritza aldaketa bat egon zan, eta horrekin etorri zan metodologia aldaketa bebaik ordurarte aurrezkuntzan proiektutan lan haitzen zeben, baina urte horretan ja e, plantea usan mm, e, proiektuetan oinarritxutako metodologia zabaltzea lehen eskuntza guztira. Koinzidu zeban gainera data horrek, ba, eskola 2.0ko egitasmoekin, orduan ikusi izan oso aprobetsa izan zaikiela, eskola 2.0ko eskaintzen zitsuan baliabideak, ba, gure metodologia aldaketa honekin ustartzeko. Da, bueno, metodologia guk pentsatzen dugu eta sinisten dugu benetan ikasliak eginez ikasten da eta horretxik e, eh, bultzatzen ditugu edo indartu nahi ditugu me, eh, metodologia aktibuak. Beraz, alde batetik, e, ikastetxearen ibilbidea izkuntzei dago eta bestetik metodologia aldaketa horrek bairuan ginu zen gaur egun daukoun hizkuntzen programa, programazio adostura. Mm, gure planteamentu helenitza gaur egun, ba, planteamentu helenitza honetan gaur egun poliki-poliki trataera bateratua errealitate bihurtzen dira dugu, bentsa talde batzutan. Guk trataera tratera bateratua irugarren mailatik aurrera planteatzen dugu. Eta azkenien itzen dena da metodologia bera erabili hizkuntza guztiekin. Aprobetxatuz eh, hizkuntza bakoitza bakoitzak, atsobe behar hori, hizkuntza bakoitzak euskan aspektu komunak, baina beti erreparatuz be ba, izkuntza bakoitza dauzkan berizitasunetan. Orduan, hau guztia, programazio adostu hau guztia, aurrera eruan alizateko, eh, eskolan dauko eh, tutoria duke hastian bizaio, koordinazio zaiuak edo programazioa aurrera etara alizateko. Eh, ez gain, ingeleseko irakaslea ere, e-, erekin biltzen da, eta ikasketa burua be bai. Aitortu diote aurten bakarrik behin joan naizela, baina azkua da gero erekin ba programazioetan be parte hartzia eta joan badaron artean programazioa osatzen. Orduan, programazio horretan hizkuntzare trataera bateratuaren ildotik, batestuen lanketan oinarrituta, disiplina arteko proiektu eta proiektuen inguruan antolatzen dugulana. Duan beti lotzen dugu proiektu bat, hori igual hobeto azalduko dagoan gero, baina proiektu bat eh, aukeratzen danian, beti lotzen dugu testu mota batekin. Eta gero, hizkuntza bakoitzian, etxen duguna da, ba, testu mota horretako genero bat aukeratu. Eh? Hori anak azalduko dago oin. Orduan, eh, hori mm, ba, hori kudea balizateko be dauko guke eskolan sortutako materiala. Kalitatean be sartuta eta orduan sortu izan dugu bueno, ba, gure, gure material propioa. Eta adibidez dauko eh, txosten badala hizkuntzen alderdi testuala eta hor biltzen da ba testuen lanketarako beharrezkoa dan informazio mm, asko, ez? Ba se testu mota daren, testu mota bakitzen se genero dagon, mm, testu eh, motaren eh, egitura zelakoa dan, eh zeitzu dien eh? Hori guztia. Vale. Eta gero kurrikulunak eh, markatzen dituan gaitasunak lortu alizateko be, ba, alde zaurreti, ba, proiektuan jartzen dienian, tutoriak, lehengo proiektua, bueno, proiektua diseinatzen, ba, esat, eh, kontuan egitzen dabe, bueno, ba, nahi dugu lortzia eh, proiektu honekin. Bueno, ba, aukerak era bat itzen da, eta gero, ba, elburu honek lantzeko, ze, eduki landuko, lortzeko, ze elburu landuko ditugu. Orduan aukerak eta bat itzen da horbe bai, eta horrekin lotutako zela behatuko hau ba, mm, ebalazio irizpideak beukeratuko ditugu egisa da proiektuako eh, proiektuak ona da malguak diela eta batzutan ba, naiz da pentsago helburua hausala beste batzutan igual ba, desbideratzen da edo bidien ikusten dugu hau be igual eh, ikasleak interesa mm, erakutsi dabe eta igual aprobetxauko eh, ba, honekin jarretzeko ez die programazio itxixa jaten die poliki-poliki eh, osatzen. Orduan, hau guztia mm, bueno, ba, bideratzeko be dauko eskura beste eskolan sortutako beste eh, kuaderno bat, da beak eta kuadernua, eta hor dukoia mailaka eta arloka ja, zehaztuta maila bakoitzean, arlo bakoitzean, zeintzu dien helburuak, zeintzu dien edukixak, eta zeintzu dien ebaluazio irizpideak. Eta gero horrekin batera be, dauzku bat taula batzuk, non mm, tokisa dauko ba, ikaslien behak eta einal izateko. E, mm, gero e, gainera guke oskuari begarrantzi garrantzi emoten dut zau, eta horbe proiektuan be izladatzen da, ba, egoera komunikatiboak bat lanketarekin batera, egoera komunikatiboak e, sortzen die, Eta horretan be, bueno, atzo esaten zan aizte gisa, ze garantze daukan aizte gisa lantzia, ez? Bat ez zuen bitxartez be, lantzen da. Eta gero, ikasketa kooperatiboko ba, dinamikak betxatatzen ditugu proiektu barruan. Honek albidetzen da belako azken batian, eren arteko hausko itera zinua. Eh, bueno, pentsatzen dugu eta gainera frogatu dugu, ez? ez eh, ikasleak ez baldin badauka tartek enbeste ondokoak ginetze egiteko arte etxen zan bezala edo lehen etxen zan bezala eta ba, ikaslea baldin badago berbetan egun guztia ma, ba, nekez sortuko da beren arteko harreman bat euskeraz ez orduan ba, ikusten dugu olako dinamikak eta olako metodologiak asko laguntzen da bela hori be e, lortzeko Eta gero esaten eban bezala, bat testuak aukeratzen die, hizkuntza bakoitzean testu bat, baina mm, bai itxen dauna da, e, e, izkuntza komunian dauzken gauzak, hau da, transferi garrisak dien e, elementuak, euskeraz lantzen die beti. Ba, testuaren egitura, testuaren esau garrisia zeintzu dien, testu tako hainbat gauza lantzen die euskeraz. Eta gero beste hizkuntzetan egiten duna da beti erreferentzia, bat gogoratzen duzu euskerako eh, oindabiz narrazio testu batekin ikusiko zue, eta bueno, ba, ba, mm, ba bat ze egitura zaukaren testu narratibo bat, e, bai, baina ez, da ez da lantzen berriz. Eta gero ja, mm, hizkuntza bakoitza dauzkan berezitasunak be, propio lantzen di hizkuntza bakoitzean. Nik eh, jarri dut adibide bezala, eta bueno, gero beha salduko da, ba, sistan, sustantibua lantzen bari ardue e, gelan, kontua da ez da e, ze funtzio daukan edo definizio bat, bueno, definizio bat tera die, baina gehiago da eta asko insistitzen dugu horren ausnarketa itxia. Ez e, dauka sustantibua, zertarako da, berdin da, hizkuntza guztietan adibidez kasu honetan, ba, e, ikasleen arreta jarriko da, ba, deklinabidean, bai? Orduan ikusiko deklinabide e, sustantibuak bukaera desberdina daukela. deklinabidearen arabera, ez? Orduan ikusi zertarako, baina gero konparaketak egin beste hizkuntzetan, ba noren e, o nondik e, kasua lantzen bot, gero hori e, gaztelera zela dierazten da badago gazteleraz deklinatzen da, ero, bez, hausnarketa bat eginaz e, eh, bultzatu eren erak ba, ondorixo batzuk eta azkenean esatera, ah, bueno, ba, ez, gazteleraz, beste hitz honek erabetzen die, gero azkenean ipiniko txegu izena preposizioak izango die, baina hausnartu beti hizkuntza. Eta, bueno, gero nire satisa bukatzeko, bakarri komentatzia, hizkuntzen ikuspegi bateratu horretan, hizkuntza bakoitzak daukala bere tokisa eta euskera adibidez ikasgai da eta ikasbide maila guztietan eskolako hizkuntza baikularra da eta gero hizkuntza proiektuan eh, hizkuntza e, proiektuaren estasun honetan baina idula bere garrantzia bermatzia eta ziurtatzia eta hortarako ba Ulibarriko planean planteatzen dien jarduerak eta martxan jartzen ditugu Gaztelera berriz da ikasgai eta ikasbide hirugarren mailatik aurrera eta lehenko eta bigarren mailan dauka presentzia, baina gehiago bada hausko presentzia, bueno, alde batetik erak erabiltzen daben hauskoa, baina gu bai nahi duna nahi du horre beste mailatxo bat eskintzi eta e, hizkuntza izkuntza jasua izatia, ez orduan, hastia hemen gaztelera zitzen dabe, izkola guztian zitzen da, solasali dialogikoak, ba, literatura klasikoa landuta, eta ez talia izan kaleko hizkuntza baizik eta ja, eh, izkuntza buskata hori buskat jasua guaizatia. Eta gero, inglesa, ma, ba, bueno, e, eh, ikas gaida da laurtetik aurrera, eta ikasbide eh, irugarren mailatik aurrera. eta, bueno, oin, anak asalduko zue... Bueno. Ba, oin ikarri dugun hau, pikatxo bat ikusteko nola itzen dugun, edo praktika nola eruaten dugun, ba, mirenek aipatu daben guztia, Bai. Bueno, ba, miren, eka ipatu guzti hau e, nola gauzatzen dugun ba, ikusteko ba, adibidetxo bat ekarri dugu. E, kasu honetan, bueno, e, hau izango litzake, bosgarren baian momentu honetan lantzen ari garen e, proiektua, fantasia eta errealitatea. E, gu normalian, bueno, hasiera batean, ba, proiektu baten diseinua hasten daunean, ba, eukitzen ditugu zainbat gauza, ez da, ba, mai Lehenengo, mirene komentau da bena, elkartzen ga, e, astero, e, eh, iru, no, kasu honetan, izan, iru irakasleak, bitutoriak eta ingleseko irakaslea, eta joaten ga, ba, diseinu hori edo daukogun guzti horretatik ba, bueno, gauzak argitzen eta erabakisak hartzen. E, abia puntu askotan izaten da, ba, natur zientziak eta giza zientzietako edukiak. E, horrek esaten dozku, bueno, ba, zer izango da landuko duguna, e, pixkatxo bat kokatzeko. Gero hartzen dugu bebai kontuan, ba, ikaslien beharrak, ez? Kasu honetan, ikusten ginen osa proposa zala, ba, bosgarren maia hasi berri dare, eta, bueno, ba, irakurketa, ulermena, idazketa lantzeko, bueno, edo indartzeko momentua proposa zala gero ba, bueno, fantasia mundu hori be, ba, ur, bueno, ur bilgeltitzen jakue, orduan, ba, pentsau jakun, ba, momentu politxasala, ba, gai hau lantzeko. Bueno, beste batzutan adibidez, ba, beharrak esaten die, bastakit, ba, jaixa dielako, ba, alkola edo tabakua lantzia, orduan, ba, horri beheldu itxen dotzau, e, horri, hor laguntzen dozku asko proiektua, ba, azken finean guk nahi duguna edo guri komini jakuna aukeratzen dugulako. Hmm? Gero beste batzutan be, ba, igual, etortzen die, ba, zuzendaritzako, ba, borposamenak adibidez igaz, ba, gazte irekia lehiaketan parte hartu ginuan. Eta, bueno, ba, pixkate eh, hori dana daukogunean edo erabaki sakartzen joaten ga, eta erabak, beste erabaki potolo bat da bai izaten da, ba, behaketako adernuan dauzkagun adierazle guztietatik, ba, proiektu horrekin lotuta, ze behatuko dugun, hm? erabakitzia. Hizkuntza guztietan, matematika, bueno, badanian. Hm? Gero mirenek esan daben bezala, ba, izkuntzen alderdi testuala txostena badaukagu, e, eta horrek laguntzen dozku pixkat, ba, testu moten inguruko, ba, en, ba, ez dakit edo zalantzak, edo pixkat hor ikusten, ba, e, egitura aldetik, eta bueno, ba, guzti hori be, badauko. Eta e, guzti hau joaten ba, programazio txantilloian gauzatzen. E, hau da, lehenengotan dauko gudan apiskat naztuta, erabaki sakartzen ditugu, eta diseinu hori edo, ba, bueno, ba, diseinu horri forma emoten dut zau. Hau izango litzake, ba, momentu honetan, e, diseinu bat edo hasierako ba, gure planteamentua proiektu horrekin lotuta. Erabaki ginoan, ba, euskeraz, euskal mitologia lantze, lantzia, eta hor landuko ginoan generua zala, ba, kondaira. Gazteleran, landuko ginoala, e, alegia. Inglesian, komikia. Eta e, horrekin lotuta, ba, e, zientziako ba, edukiak bai bai, ezta? Eta adibidez, ba, e, euskal mitologiarekin eta kondairekin lotuta, ba, lehenengo pentsegunean, ba, ekosistema glantzia. E? Eh? Gero gaztelerakin, ba, animaliak eta landareak. Eta inglese, inglese, ingles kasuarekin, inglesa kasuarekin, ba, pentsa ginoan, bueno, e, komikiak, lotu ginoan e, Egiptoko jeroglifikuekin, horti joan ginean, edo joan edo joango e, nilo ibaira, eta hor uraren garrantzia, e, uraren garrantzia jelduko txau. E, normalian, bueno, horrek ustean duzu, azken xedea daukula, eta kasu honetan izango da, ba, iru generotan sortutako lanak, e, horrekin, lan hoiekin, eman alditxo bat itxia eta saiatzen ga ba bueno eh hizkuntza bakoitzetik ba zerbait eramatia azken xede horretara, ez? Ba adibidez, euskeran kasuan izango da ba e, kondaira bat PowerPointian eh eitzia eta gero hori kontatzia. Edo e, gazteleran ba alegia kasmatu eta gero antzestu. Eta inglesean ba komikia e, komiki, komikia e, jo bihurtu eta bueno, eta emanalditza horretan be hori sartzia. Gero beti lotzen daguna e, eh, da bai matematikak, ezta? E, bueno, kasu honetan ikusten ginuan e, eh, uraren sikluarekin eta uraren garrantziarekin lotuta, ba, eh, adibidez, uraren faktura lantzia ba, posible sala. Eta gero horren inguruan, ba, itzen dugu, ba, lanketa. Hm? egisa da, ba, eh, askotan ez, matematika be, ba, testu mota bat, bueno, matematikan be, testu mota desberdinak erabiltzen dugula. E, eta horrek albidetzen dozkuna dela, bazken ba, finean, eren artian, ba, mirenek esate zeban, ez da, e, itzegitia, erabaki sakartzia, eta orduan, konturatu barik, ba, euskeraz, ba, jarduntzia, ez da. E, matematikan, ba, bueno, ba, grafikuak, portzentaiak, buruketak, eta guzti hori arte eskuntza belantzen, eh, lotzen dugu proiektuakin, eta kaso honetan ingo ditxuguz bat txotxoen giluak. Eta gero ikasitako guzti horrekin, ba, arte lan bat gauzatuko. Gero, e, arlotan e, garrantzisa emoten dotza hau, eta e, baina badauko ube bai ziar ba, askotasuneko e, saiotxo bat, eta hor pentsatu dugu aurten ba, laborategia pixkate bueno, ba, garrantzia emotia sistematikoki eta hori bez saiatzen ga proiektuan bertan e, proie, oza, proiektuakin lotzen, ez? Kasu honetan gabiz, ba PHaren e, eh, ur desberdinen ba PHak neurtzen, eh? Lotu nahi duguna da euriarekin, ekosistema, bueno, horrelako. Bueno, orduan E, beti azten gure abia puntua erekin lantzeko momentuan izaten da aurkezpena egin, guk pentsatu dugun e, aurretik ikusi dozuena aurkeztu, E, eraiesan zer landuko dugun, erakokatu, eta gero azten gabeti, ba, zer, e, zer dakigun horrekin. Hemen erabiltzen dugu berriz, ba, e, ba, e, teknika kooperatibuak, ez? Horrek, e, horrek eramaten gaitzu, ba, bueno, lehenengo beti norberak pentsatu ja da, bela kasu honetan, bat bilau teknika erabiltzen bau, ba, ez dala, ez, edo ze, bestela beti, pertsona batzu bakarrik hitz egiten da, ez? Ordan honekin eramaten gaitzu, bueno, abia puntua izatia, ba, norberak pentsatzen da ez? Eta hor eh, adibidez, ba, dauko zuen testua da, erek sortutakua, erek itz, eh, idatzi daben ben bezala, ba, jaso dugu. ez? zer dakigu, ba, hau dakigu. E, lehenengo itzen dugu bat taldeka, eta gero azkenian, ba, talde osuan, gela osuan, artian, zer dakigun. E, kasu honetan, ba, testu hori izan zan hartu ginuana, ba, ortografia eta egitura lantzeko azken finean da, ba, euren akatzetatik abiatu eta lanketa bat eitzia. Hmm? Gero baitza, e, zer dakigu hori egin ondoren, e, zer jakin nahi dugu be, e, kontuan hartzen dugu. Zergatik, ba, askotan, gu planteamentu bat itzen dugu, baina beraien jakin nahi igual beste bide batetik doiaz. Orduan hori be kontuan hartzen dugu. Eh? Adibidez, kasu honetan, mm, ba, mm, guka euskeran, ba, ekosistema zaukagun buruan, ekosistema mota ezberdinak, baina bai konturatu ga, ba, eren interesa dira lagei ba, basoa, ibaia, e, inkluso, ba, e, ez dakit, ba, beren galde, beraien galdera zan, ba, kakak desagertzeko zen, ba, denpora dau. Bueno, ba, orduan esan gina, bueno, ba, adibidez hori izan leike, e, eh, astarna ekologikoaren lantzia, ba, hori bezartuko. Orduan gu planteamentua daukagu, baina gero eren abe kontuan hartzen dugu, eta ba, lantzen dugu. Bueno, ja denpori aurrera doia, eta hau izango litzake, ba, e, ja mm, gero jarduerak zehazten ditugu, eh, naiz eta gero igual, ba, moldatzen joan, edo beharren arabera aldaketak egiten ditugu, baina bintzat diagu joaten ga, ba, jarduera jakin batzukin gelara. Hm? Hau izango litzake e, euskeran, hau izango litzake gazteleran, eh, lan, inglesian, mhm. matematiketan, Eta gero, ba, pixkat helen esan da bena mirenek e, bera etortzen da, eta berak igual laguntzen dozkuna gehiago da, ba, izkuntzaren bere zitsasunak, eta hortan ba, berak jartzen dau indarra, eta horrekatik ba, berak asaldukotzu, berak bukatuko dau. Bai, eh, bai bueno, ja segitan bukatzen du. Bakarrek esatia, lehen esan duten bezala, eh, adibidez kasontan narrazioaren egitura, edo testu motak edo generoen ezaugarrixak, edo pertsonaien ezaugarrixak hori dana euskeraz landuko dala, baina landuko dabe sustantibuak, adjetibuak, ikusi duzue, ba, erak eindako idatzitako testu horretatik abiatuz, ba, bueno, ba, beti izaten dut zet berdina, ez? Hizkuntzaren e, eh, ausnarketa dela, ez dala kontua eh, definizio bat ematea adjetibo eta gizea, ez, o sea, zertarako da adjetibo bat, zertarako da sustantibo bat, bai. Oden, hori orokorrian euskeraz lantzen da, eta gero ja hizkuntza bakoitzean, ba, bere bere zitasunak. Eta bueno, ba, ortografian, pentsa zeben, euskeraz, ba, ez eta zeta arteko bere izketa hori, ba, kostatzen jakue gu gainer ez bere izten gure euskalkixan, eta kostatze jakue erogazteleran, ba, fazez izozu inglesia, ba, bueno, ezia pluralian. Eta, bueno, lehen esaten eman bezala, ez, ba, sustantibo eta adjetiboak, ba, guazen e, horrek horrek ziren, gainera e, testu hori zebenian, konturatu ziren, e, sustantiboak hartzen zituzten, baina iztegira joaten ziren, eta a bukaerako a horrekin ez eben topatzen iztegi xan. Orduan, horrez ere esan nahi dau. Itz batzuk bai zeuken, Orduan, a hori zer da, eh, ba igual, eh, gero bukaeran bai ipiniko txegu izena, baina ziera baten guk nahi da, erak hori guztia hausnartzia eta izkuntzen arteko konparaketak eitzia. Zer, dibide sustantibo, eh, adjetibua, mm, euskeraz badauke, badao genero, numero badago, zela adierazten da, plurala zela sortzen da, Eh? Eta gero hori beste izkuntzutara eruan. Berdin, modu berdinian gogoratzen oso euskera zela zan plurala. Kusti nuen, eh, bueno, A, ka, bukaera zela, gazteleraz behola da, edo generu kestago gazteleraz behaz, bueno, ba da, mm, horretaz hausnartu eta horretan gabiz. Hori da, puskat, <laughs> gure oingo lana. Ba, mila ezka ikusten duzue, atzo, aza, teorian azaldu ziguten bakarrik egingarria dala, egin egiten dala, eta emaitza honak ematen ditu. E, txalo bat gutxien. Eh?